bin auch total aufgeregt wegen dem Vorstellungsgespräch. echt. Das macht dich mal nicht verrückt, das wird heute schon. Das ist immer nicht so leicht, aber ist egal. Kannst du heute Nachmittag einkaufen gehen? Ich habe keine Zeit. Ja, klar, kann ich machen. Das ist kein Ding, auf jeden Fall. Was brauchen wir denn nochmal? Mann, das weißt du doch. Butter, Gemüse, irgendwie ein Leib Brot oder so. Ja, klar, das ist ja kein Ding, nochmal. Da gehe ich heute mal. So, ich muss jetzt echt los. Hau rein. Ja, bis nachher. Ach, nimmst du meine Bewerbungsbriefe mit? Ah, ja, klar, kann ich machen. Ja, super. Ah, hör mal, waren das jetzt 250 oder 500 Gramm? Ein Kilo, da waren das Bananen. Wir brauchen Äpfel. Nee, die gefallen mir nicht. Die haben ja Druckstellen. Ich suche mal andere raus. sind einwandfrei. Unsere Lebensmittel begeistern schon seit Generationen jeden Tag aufs Neue unsere Kunden. Unser Käse wurde geschaffen in einer formvollendeten Hülle. Unser Gemüse stammt nur von den besten Bauern unseres Landes. Erleben Sie selbst unsere ausgewählte Vielfalt an Qualität. Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Yes, and then, and then. Jedes Jahr werden in Deutschland 15 Millionen Tonnen an Nahrungsmitteln weggeworfen und die Müllsammler angezeigt. Lasst uns diese Verschwendung stoppen. Hier und heute. Scheiße! становится.